Wawa naman ng tao, nawalan na sila. Oy, naku, magkano kaya bayad nito? Bayaran to eh. Hindi naman sabihin pati yung yung dyan, binayaran dyan. <laughs> Andiyan pa si BBM? Andiyan pa si BBM? Wala na? Wala na po. Sinong presidente mo? BBM. Ah, ayaw niya mag-isko? Isko tayo ha? Isko tayo? Isko tayo. Isko, isko. To Joyce, to Joyce ha. To Joyce. Ay, hindi pala tunay na ano yan ha. Na oh, <laughs> Marcos. Tatanong tayo dito ha. Andiyan pa si BBM? Wala na? Wala, ayaw sumagot. dala, dala. Tanungin natin ito mamaya-maya. Ito, kinarga magkano kaya binigay dito. mga Kawawa naman yung mga tao. Nakot ni mga pupang. Eto, tingnan natin kung alam nilang to Joyce ha. To Joyce tayo, to Joyce. To Joyce. Alam niyo to Joyce? To Joyce, to Joyce, to Joyce. Uh, ah, to Joyce kaya, to Joyce, to Joyce. To Joyce, to Joyce. Di pala kay BBM ha. To Joyce kayo. Nawala <laughs> nga ako, truck, truck. Sabi ni Kongdong, two joints, two joints. Hindi pala kayo bibima, two joints pala kayo. <laughs> Ah, hindi ko lang mapigilan kaya post ko lang saglit, tawa lang tayo, tawa. oh, oh, pagpatuloy natin, pagpatuloy natin. Two joints ha! Ah! Akala ko BBM kayo, two joints pala. Two joints eh! Why? Ah, di ka na, di ka na ko BBM. Wala. Dokapon! Kamayong! Ah, talaga ah. Oh, ah, narinig nyo? Ang ah, pagkaintindi ko doon, ah, sa Mayo daw. Isko <laughs> lang daw sa Mayo. <laughs> Tingnan mo lang naman tong karumi na gumalaw tong mga tansumbi, no? Diyos ko, gusto nyo ba yung ganyang presidente na <laughs> mimili ng ay bayan, mag-isip-isip po tayo. Huling-huli, track-track yan. Ha. Ito, pagpatuloy natin, mabuhay ka kung mangunda dato, ha, mabuhay ka. Oh, mga BBM, to Joyce ha, to Joyce tayo. <laughs> Assalamualaikum. mag interview ako kay tatay kung sino kaya ang ano niya. Meron na naman dito. Andiyan no, yung sir ni ano, sobrang traffic. Tay, tay, Ilonggo ka? Buano. Asibano? Tagasa ka? Bansalan. Ah, Bansalan. naman lagi ka diri sa Sultan Kudarat. Napakasawa ko taga Indram. Ah, uh, kisa imong kuan presidente. Ang atong presidente yung kuan, eh kuan. Hmm. Kisa presidente nimo? Isko. Ah, Isko ka. Ah, akala ko abinako Bisaya mag-BBM. Ayan na, bistado. <laughs> Ang lupit talaga <laughs> ni Kumdom. Maliwanag yun ha, si Bom. Sir, mabuhay ka. Maayong, maayong salamat ha. Dagang salamat kayo, sir. Isko po tayo ha. Bistado po talaga ang mga tansumbi na yan. Ang lupit ha. Ang dumi maglaro. Ba't ayaw nyo pong lumaban ng patas kung talagang mahal kayo ng bayan, ha? Ayan, pagpatuloy natin. Diniday! Isko demo! Ah, akala ko. <laughs> ano ba to? Ayaw pala ng tao kay Bibian dito, ah. Tala po. Pagli na for mayor. Ikaw, tay. Hey, Dong. Oh, kailan ka, kaso Kilala mo ko? Oo. Oh. Sino presidente mo? Ha? Ah. Sino presidente mo? Si... Isko? Isko, Isko. Ay, hindi ko si BBM. Ayaw mo? Ayaw ko ngayon. Masero lang ako. Ah, masero. <laughs> isipin mo, ini-endorse pa ni Kong, oh, ini-endorse pa ni Kong si ano, si BBM. Oh. Si BBM, ayaw mo, ayaw, ayaw talaga nila kay BBM. Pira lang kailangan abot-abot pagdating ng Mayo ano 9. Alam nyo na, advance iyakan na ano ba mga tansumbi? Patuloy natin na pagpatuloy. Pero, oh, ito mga bata. To Joyce, to Joyce. To Joyce, oh, hindi pala kayo BBM ha. Ah. Lawat na kailas sa kuha. Dako, nakaka-enjoy dito wala ha. Ah. Eh, ebidensya to ha ah, guys ha. Mga followers ko, ebidensya. Dito ko sa <laughs> Sultan Kudarat, sa may isulan banda, sobrang traffic. Tinatanong ko yung mga tao, eh, hindi pala totoo na ang presidente nila si BBM. Ako, nakilala pa tuloy ako. <laughs> Ay, ito, ito, marami pa. Sige na. Tanungin pa natin si Evan Pida. To Joyce tayo! Okay! Isko, isko ha! Isko tayo! Okay! Maganda ko! Okay! Pila ni bayad sir ka no? Pila 500 kung pila? Ha? Takonggi? Ah, kilala ko tagando ko. Dako na nang gisaguta. Ah, hindi pala sila binigyan. Anong sabi? Bigyan kayo? Pero wala. Ay, nako. Singilin niyo si Marcos. nabigyan. <laughs> na 1, 2, 3, na 11 pa. na 11, nagka-11 na hindi pa nabigyan yung mga yon nakasakay sa ano, <laughs> Ay, grabe bayan! Mag-isip po tayo na 1, 2, 3, na 1, 2, 3, na 1, 2, 3. Pagpatuloy natin. <laughs> Ikaw, nagkakuha kayo pera, wala? Wala. Wala. wala. Bakit? Wala pera, pero magkano pinangako sa inyo? Ah! Nako, kawawa naman yung mga tao. Ikaw dito, tinatanong ko sa Dalia, dadaan ka Edwin. Ebidensya to ha. Dalia, sobrang traffic ha. Ah. Ewan ko bakit may number 2 na ano. Number 2 na number. Kanito kaya yon? Ito, napagod to. Pagod na kayo? Pagod na? Two Joyce tayo ha. Two Joyce. Isko, isko. Okay. Yung dito eh. Gagapagod. Ay, oh, nako. Tingnan mo yan oh. Totoo, totoo yung ano, yung ano doon, oh. Gusto mo nga. Ano yan? Di pala totoo na ano yan. Yun. Ah. Traffic dito ah. Maghanap pa tayo ng matanungan dito. Makasakali naman merong ano, merong uh, as, ano, supporter ni BBM dito. Tanungin natin sila. Taga Sultan Kudarata, tawag niyo kalimutan si Sharifa Akil Mangudadato for Governor. Number 1 sa Balota. Yun pala yung number 2 na yun. Si Pax Ali pala yun ha. Oo. Ito, tanungin kaya natin ito. Taga saan kayo? Dalian, Pakunan. Taga saan kayo? Two joints tayo ha? Ay, hindi mo alam two joints? Hindi nyo alam? Taga saan kayo? Taga mga Muslim ka no? Nandang sa kuta? Sabi, sa tinatanong ko, nabigyan sila ng pera. Dala, nakakang ka no? Hilip, pitolo na sa ka no? Dako na yung gisaguta. Kawawa naman. Gutom na kayo! Sayang no? Oh. Kawawa naman mga tao. Ito, tingnan natin kung alam nilang po Joyce. Oh, to Joyce tayo ha! To Joyce! To Joyce! To Joyce! To Joyce! <laughs>